She pudei. Yeah, yeah. pudei. Yeah, yeah. pudei. Ontem era criança e hoje já tenho contas pra pagar. Mano, o tempo não só cobrança e amizades falsas Passados anos apagou minha alma Diferente dos meus vídeos, não me sinto em alta é. Fazendo dinheiro, que agora vê O otário tem que pagar pela lagosta Eu vejo porcos caminhando entre as cobras Como Hulk, só comendo sobras Eu digo que eu tô ótimo Os pensamentos mórbidos Fugindo da luz, igual Morbius Fingindo ter resposta, igual Morpheus na matriz Rotina é foda, repetindo um ciclo de problemas que eu já vivi Mas, quantos eu resolvi? só esconde De quantos tentei fugir eu não sou um herói, pois é, eu menti Vai cair a minha máscara se eu sorrir Sonho em desaparecer quando vou dormir E o foda é que acorda ainda com esta vontade de sumir Quantas vezes que eu se isso era real